रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस खुद भी पहले ना इतना यकीन मुझको हो कैसी घड़िया सब अब जो तो आया एक बात कर तुझसे तू पास है जो मेरे सीने से तेरे सर को लगा when I नाल तेरे एक घर में सोचा बारी खुलाते चन दिख जावे अक्का चुवी तड़ राता सारिया जे मन ला lagaa जीवन से कैसे मैं जीऊं टुटे टुटे खाबा विच दिसदा तू मैनू छड़ अज किसदा तू है मेरे कहा मैं जो कभी कह सका आज कहता थे बेमजा शामिल नहीं थी तू में वो सारे पल बेवजह थे वो जिंदगी है तेरे मेरे दरमिया जो मन कहा सा रह गया मैं जो कभी कह न सका आज कहता हूँ पहली दफा तुझसे ही यारा ये इश्क की है साजिशें तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं सर्द सितारा वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते बस आया हूँ तेरे पास रे मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है सब बातों की एक बात है मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के ये जान ले ओ करम खुदाया है तेरा प्यार छुपाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं सरद सितारा वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा रही है मुश्किल दूर जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं sanım चाहते हैं सनम दूर जाना नहीं तुमको है कसम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं 이제 잠깐 बोल खेलेगी क्या खेलेगी क्या खेलेगी क्या हाँ, खेलेगी क्या तू मेरे साथ पार्क में अंकल और आंटी के सामने मैं जिप्सी पे तुझको बुलाऊंगा तब तू आएगी क्या तू आएगी क्या बता मैं एक घंटा घंटा तेरे सड़क के नुक्कड़ पे खड़ा रह के बिताऊंगा आएगी क्या बोल बोल आएगी क्या पूरी रात पूरा दिन तेरे साथ अब मैं बिताना चाहूँ अब तुझे सारी दुनिया घुमाना चाहूँ बोल तू बता बता बता क्या चाहिए तुझको मैं तुझको ला के दूंगा तुझको अपना एफ का पासवर्ड बता के दूंगा जो भी बोल जो भी बोल मुझे पता नहीं अभी मुझे शब्द भी आ रहे नहीं है आ रहे नहीं है जब पता चलेगा तो तुझको बताऊंगा कि मैं कि मैं क्या क्या लेके आऊंगा तू बोल खेलेगी क्या बॉल खेलेगी क्या बॉल खेलेगी क्या तुझे कितना चाहने लगे हम good. सारी दुनिया से तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम तुझे कितना चाहने लगे हम